¡Venga! ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕುಂತು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಬ ನಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಇಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೈತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚುರುವಣಿ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗೈತಿ ಎಲ್ಲದಾಗೈತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೈತಿ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬಂದಿದ್ದಾಗೈತಿ ಸರ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಗೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅವರು ಕರೆಯೋದು ಐದು ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಐದು ಜನದ ಇದು ಐದು ಜನದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಾರಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹುಡ್ಗೊಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅದೇ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಪಲವರಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಬಂತಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನಾರು ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸನಿಂಗು ಇವಾಗ ತಗೊಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಅವರು ರೀಸನಿಂಗ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐದು ಆರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರೀಸನಿಂಗು ಈಗ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲದ ಕೇಳಿದಾಯಿತು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ತಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಗೋತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೊರಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಬರ್ದಾಗ ಓಂಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ನಾವು ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇದ್ದದೇ ಬರೀ ಎರಡು ಲೈನು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಓಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಓಂಡನ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇರೋದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ರ ಮಾ ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಂಡ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕೈತಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟ್ರಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಹೊಂಟ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾರಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನ್ಯಾ ದಯ ದಯಮಾಣ ಅದು ಸೂಸೈಡ್ ಪತ್ರನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಂತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಮ್ಯಾಪೂರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಏಕೆ ನಾವು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ವ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಾವೇ ನಾವೇನಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಅವರ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಜ್ ಇದ್ದ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೂ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದು ಅದ್ರಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತವ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ ಹುಡ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಸೈಡ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಧರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇದೇ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ನರಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದಂತ ನಾಡು ಚಿನ್ನದಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ನರಸಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದಂತ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೋಲಾಪುರ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಇವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ನಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಾಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಪಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ಜೀವಿಗಳ ಸ ಇದಕ್ಕಂತ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನೀರಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ತೇಳ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್